I've tried playing it cool. Humishun Bass. Please turn on captions for English subtitles. Hey, what's up? I'm Fumio from Fumishun Base. Where is the Action Squad? Please subscribe to my channel and please turn on notification bell. 最近あることがフィリピンですごい話題になっていて、で、YouTube の急上昇ランキングも、もう、その動画ばっかりで、自分もコメントで、 この動画のリアクションビデオやってっていうコメントがたくさん来たんで今日はそのリアクションビデオをやりたいと思います I'm gonna do a reaction video about Miss Miss Universe 2018! イエーイフィリピンって本当にこういうなんかミスユニバースとか ミスなんとかっていうのがめちゃめちゃ人気ですね。で、まあそれで見た方がいいということで言われたんで今日は見たいと思います。Let's go! アンゴラ Wow, beautiful. おお

hairstyle. Wow. Bolivia. Wow, beautiful Brazil. Ah. Oh, Cambodia. Can't, 谁嘞？和面展开 j a 我尝一 c h i n a 哦 c c o l o m b i a c o s t a r i c a c o s t r i a n a d a 哦，Beautiful。 Ah, beautiful, beautiful. Wow! Egypt! El Salvador! Wow, Finland. Oh! Goals! What happened? Georgia! Germany! Germany.

Korea ね looks like North Korean クルグそう日本だとあんまりミスユニバースってあんまり話題にならないんですなぜかわかんないんだけどラオスラバノン レイジャマルタメモー強そうフィリピンえ歓声がすごいめっちゃ綺麗確かに Ah. Wow. Is a former martial artist who earned a black belt at 12 years old. Now 24. This fashion model and singers raise funds for various charities. めっちゃ美しいじゃん。Wow. えハーフかねハーフっぽくないめっちゃ美しい。 マガンダあえー、フィリピンの人、めっちゃ美しかったです。みんながリアクションビデオ撮ってっていう理由が分かりました。めっちゃ美しいと思いました。ハーフなのかな ?I think she's half Filipina. シーズマガンダーマガンダーシャーそして結果がとても楽しみですミスユニバースのこの結果は今日結果が出るみたいですね日本はねあんまりねミスユニバースとかねあんまりそんなね話題にならないうんだけどフィリピンはそういうの盛んでさ俺がねフィリピンに住んでる時もみんなテレビですごい見てた記憶がある うん、だからそれだけねみんなすごい注目してる大会だから、うん、結果がどうなるか楽しみですね、はい、って言ってこの動画が出てくる頃にはもう結果出てるかもしんないけどねまあそんな感じですとりあえずフィリピン代表の人はめっちゃ可愛いそれが分かりました <laughs> Thank you for watching. Please subscribe and share and follow my Instagram. Salamat po. See you next vlog. Bye-bye.